It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Searching for greatness in a sea of the dying and shameless uh, A sea of the aimless, I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations Don't try to stop me, I exist to write my own story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, yeah, yeah. yeah I just wanna be уходит. Вот, вот. Заебись, вот. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Это Украина? Да, это Украина. смс пришла, говорит, если хотите сдаться, говорит, можете позвонить. Да, если хотите сдаться. Это куда надо вообще подъехать? А, ну, если вы воюете, вы же где-то находитесь в каком-то регионе. Ну да. Ну, подъедете как или что, вы все заберете? Или... Подъедем. Я просто говорю, нужно понимать, вы в каком регионе находитесь, действительно вы хотите сдаваться. Для этого мне нужны ваши данные, вы сбрасываете я вас контактирую, и вы будете сдаваться, если есть желание. Я это резать не будете, говорю. Но это ж вам только рассказывают, что там кто-то режет. Вы можете посмотреть, есть YouTube Владимир Золкин, есть блогер. И там он общается с пленными, пленные возвращаются, регулярно мы отдаем на обмен. Поэтому никто никого резать не будет, не переживайте. А то мы так-то вообще особо не хотели сюда ехать. Приказом нас отправили. И вот думаем, что делать вообще. Ну, вот я вам говорю, если у вас есть желание, вы можете сдаться и таким образом вы поедете назад. Никто не режет, и вы понимаете, есть же ну, нет конвенция, есть понимание, что такое человек комбатант, который не несет уголовной ответственности, если он не совершал военное преступление. В таком случае вы по программе обмена возвращаетесь домой. Все, я понял, спасибо. Да, звоните.